estamos en Taj Mahal. Casi no pudimos entrar, nos quitaron los palos, nos tocó básicamente todo. Eh, es muy estricta la seguridad acá. Súper estricta, así es. Entonces, eh, de hecho, no hay comida, no dejan eh, palos. palos ni libretas, nos, dejaron las libretas porque no podía para nada escribir, escribir nada, o sea, cosas serias bueno, pero estamos aquí en la entrada. Miren. Venimos a ver el amanecer en el Taj Mahal. ya estamos aquí en la puerta del Taj Mahal. Ya lo alcanzo a ver desde acá. Qué cosa tan imponente. Bueno, aquí estamos felices con esta Taj Mahal. Tomamos fotos con un señor, fotógrafo, y no, mire esta cosa tan divina, o sea, así es, esto vale la pena de venir de la India, mire esa cosa tan divina, vamos a ver si puedo hacer un zoom, mire esa cosa tan divina, mire, es que Dios mío, qué cosa tan divina. Wow, wow, wow, wow, wow. Y dicen que hay que venir hasta ahora porque es el amanecer, entonces el sol hace que el mármol del Taj Mahal tome unos colores totalmente diferentes. Se va tomando unos colores en el mármol. sí, es una cosa totalmente maravillosa, o sea, venir a hablar aquí, hacer esto, eh, es una cosa, wow, o sea, costó mil rupias por persona. Eh, entonces, miren los jardines como lo tienen, el agua, no hay mucha gente, está buenísimo estar aquí. Está limpio. Limpio, de las cosas más divinas que vi en, mi, la vida. ¿Vale la pena? Sí, claro. Divina, ¿no? Además es una de las siete maravillas del mundo, entonces, hechos por el hombre, ¿no? El Taj Mahal es hecha por un Maharaya musulmán que le hizo en honor a su esposa que era hindú, hinduista. Entonces cuando se murió le hizo eh, en honor a ella el Taj Mahal y eh, es hecha totalmente de mármol y dice que fue totalmente difícil hacer el Taj Mahal porque tenía que ir desde un lugar donde hacen mármol, traerlo hasta acá también cuentan que eh, el maharaya apenas terminó de construir el Taj Mahal, le cortó los brazos a los trabajadores para que nadie más pudiera hacer esta misma obra de arte. ¡Wow! ¡Qué historia! Aquí le, creo que adentro no dejan filmar, solamente es afuera. De hecho, como le digo, nos quitaron los, palos, los, trípoles. Eh, los eh, trípodes y tengo una, gorila para poder tener la cámara duro que no se vaya mi vida entonces pues tocó así en la mano se está moviendo me entienden por qué pero no es que mire esto es una cosa de locos y, y divino a amanecer son las 6 de la mañana mire esto mire esto colores divinos del según el día. La luz, de eh, como empieza a salir el sol y como el mármol es blanco, empiezan a verse varios colores en el mármol. Bueno, acá estamos, continuamos en el Taj Mahal, viendo el amanecer. Está espectacular el Taj Mahal, muy bonito muy imponente. Hay un poquito de turistas, no hay tantos turistas, porque esta época de eh, abril, y mayo que estamos aquí es temporada baja. Entonces, sí hay algo de turistas, pero es controlable, no, no mucho. Bueno, un punto más cerca. cerca. a mostrar aquí lo cerca que estamos. Ahora vamos a entrar, obviamente, sí. Esto es parte de las fotos, pero miren, cada vez se más cerca los colores, amanecer, toda la cosa. Además, es como si lo hubieran hecho exactamente para que se evitó, o sea, el sol entra por allá. Como si lo hubieran planeado perfectamente para que el sol el que estar más alto, más Lo tienen divinos. Bueno amigos, ya llegamos muy cerca de la cosa. Es una tumba, uno cree que es una mansquita pero no es, es una tumba que él le hizo a su una de sus esposas. Que ella dijo que antes de morirse quería algo muy bonito. O sea, cuando se moría, perdón, algo muy bonito. Pero es que mire, el tamaño, el color, todas las cosas, el mármol, lo hace una cosa maravillosa. Ah, entrando no, no dejan entrar cámaras, seguramente para las cosas que hay adentro, los celulares y las cosas. Y nos toca poner una foto. foto, foto ok. Ok. <laughs> Bueno, vamos a entrar y mire, le hacen poner a uno unos zapatos de, de, de qué, como de una tela ahí como de médico. Como de médico, sí. Sí, seguramente es para no dañar ahí cosas eh, adentro y yo creo que en poco tiempo no vamos a poder eh, filmar. No, y además como era, el Maharaya era, era musulmán, en las mezquitas no se puede entrar con zapatos. Bueno amigos, eh, estuvimos adentro, básicamente es manzuleo la, la tumba de la esposa. Bueno, muy bonito, si es llena de mármol, eh, nada más. Entonces, pues bueno, ese es el Taj fascinó, lo recomiendo obviamente y pues valió la pena venir aquí y mostrar esto. Fue No, too much, man. Too much. Miren esta belleza. Que a pesar que los utilicen para vender a los niños deberían estar estudiando. Thank you, no. Un vendedor muy insistente, mírenlo. Nos ha perseguido desde el Taj Mahal stop. By my leg, 600 1000 will stop. Will you give me for 100? okay, No money, no money, no money. Money in the car, money. No money. Money in the car. Thank you. Que Plata en el carro, está diciendo. <laughs> ¿Que la plata en el carro? Sí. No, no mone. Cuidado. Hay que tener <laughs> cuidado porque por todo lado uno encuentra... 100 rupias. 100 este chiquito, 100 grande. Mira, encuentra este uno esto. Esto sí, bonito. Bonito ahora, pues marquete mil, dos mil, marquete. Mm, ¿qué tal lo voy a llevar para Colombia. Voy a adoptar un niño acá en la. De la ah. tres, 3, Uy. Why you know Spanish? Why you know Spanish? Spanish, French. French? Wow, many languages. Ah, 100 ah. ¿Cien rupias? Bonito, Está bonito, rato, siento mucho. <laughs> Se está persiguiendo desde el Taj Mahal. Tan buen vendedor que nos terminó eh, vendiendo estos chavales ¿Ah? Bonito, bonito rato. ¿Bonito, bonito? Yeah. Bonito. tres rupies oh, tres rupees. muchas gracias, Thank you very much. bye. Bye.